Astăzi este despre a confrunta. Sunt inspirată de John Maxwell care spune că într-o confruntare uh, e foarte greu și dificil, dar este în același timp super dacă poți să folosești sinceritatea și onestitatea. Și mm, mă uit în Dex, văd că scrie uh, a confrunta, a pune față în față două sau mai multe persoane pentru uh, verificarea adevărului. Wow, zic! Pentru mine, până acum, a te consulta cu cineva era foarte mult a te certa cu cineva sau a fi dur cu cineva. Însă, cu ajutorul John Maxwell înțeleg că nu este deloc așa și chiar mai mult de atât, sinceritatea și onestitatea, uh, dacă le folosești în acea confruntare, pentru lucruri care poate nu poți să îi le spui în mod normal, îndulcește sigur adevărul. Tu ce părere ai? Ceau!